O, oh, nawala yung van, nawala. Nawala. Kinain na ng ano, bakunawa. Nakunan ko yung pagkawala niya eh. Sige, buksan Ayun na, nalita uli oh. Unti-unting nalawala Ayun, narita uli. Thank